Ani oyo, nyabo gula wo, wagule. Nkonko ne mika. Sawa jeba yuko. Kali nyabo nawe jeba. Wano mula ngembwa. Newe webu zeno wana wayo. Eh, kusigeza ndi watu. E chango cha sente mika. Chimu cha mtuwa lo bibili vya gumo bili. Chimu cha mtuwa lo. Gutele yo. Bibili vya gumo bili. Kuchili. Nine bilango bibichi. Nyabo. E chisoka chigenda nti. Ayagala ogule mbwa. Enzirugavu. nga nsajja akube ku nnamba y'essimu eno ziro musanvu ziro mukaaga kumi asatu mu emu abiri mu bbiri ekyokubiri kigamba nti eyalabye ku mbwa enzirugavu nga nsajja akube ku nnamba y'essimu ziro musanvu ziro mukaaga kumi asatu mu emu abiri mu bbiri byebyo ebirango byange nyabo tusooke naki era eh, eh, eh, ki tusooke naki nnyabo musooke naki gwolaba nsoosezaki wawe mb njogera wano nsosezza ki ŋŋambyewe nti wuliriza n'obwegendereza ekirambi ekisooka kigenda bwe kiti ayagala okulembwa nga nzirugavu nga nsajja akwe ku namba y'essimu emu 07 kwamuzaabuza n'okumubuzaabuza dde n'ekyokubiri kigenda bwe kiti eyalabe ku mbwa nga nzirugavu ate nga nsajja akube ku namba y'essimu eyo era eyo gyenkosoma kakati nyabo mbadde mpeeza buteeza tusooke tulanga embwa erabike tulyoke tulanga omuguzi kati gweowalaba ebyo bikwatagana nyinza nti okusooka okulanga embwa nga sinalanga muguzi gweolaba ekyo kisoboka mbamu amagezi mbategeera bulungi aha katolo wenanga embwa nga nenjifuna nga sinafuna muguzi mbadde manyizize wano kunyamba omwami emulanga embwa nenamwe temunyambye mulingeri gyenasookedde nimuwulire byonna byanyumya nsuuka kati nyinza okukola ekyo mba nemanyi munanyamba nokukankwanjulire efuka television egenda kuba ekulangira buli kimu todda ogamba nti ate simanyi biki njala kulanga mukene byaganye tekyabuuse ekyakuludde tugenda kulangira buli kyowulya nti okola ki okyetaaga tulanga buli bisinesi kyoyina nga gwe omuntu kyomanyi nti abalala bagifunamu mu ngeri zonna okuva ku muntu owawansi ow'ekikumi okutuuka ku muntu owa waggulu ow'omutwalo ku mitwalo ebiri ku kumi asatu ku ataano kakadde ku bukadde bubiri okutuuka ddala ku bukadde kikumi bizinesi zonna tuziranga zituletere tuzirange ovemu abo abakubuzaabuza nti ate tulanga kino kino tetukiranga ino tetukikwasaganya yeetaase bizinesi yokkula gituletere tugenda gikwasaganya mu butuufu bwayo etuuke weyina okubeera ng'etuuka tubagala nnyo tubaniriza kwafuke television mulete business tusirange emu ku emu kikumi ku kinnaakyo